welkom by ons Bybelskool, die tweede deel van ons hantering van 1 Petrus. Nou 1 Petrus is eintlik 'n boek wat vir ons vandag vir vandag geskryf is. Die apostel van die Here, het daardie vuurige Petrus wat malges se oor afgekap het of wat vir die Here gesê het hy sal nooit aan die kruis sterf nie, hy wat Petrus is sal tot die dood veg. Daai vuurige disipel van die Here beskryf hier eintlik op 'n unieke manier wat hy dink die gelowige in hierdie wêreld moet verwag en hoe hy in hierdie wêreld moet optree. En net so waar as wat dit vir Petrus se gemeente was, so waar is dit vir ons vandag. Want die besondere probleem wat in 1 Petrus voorkom is dat gelowiges hulle lewe vir die Here gegee het. En dan is daar van hulle gesê, maar julle is nou in die hand van die Here, die Here sal vir julle sorg. Die Here sal eh, julle red en al die dinge. En dan skielik as hulle in die praktiese lewe kom, dan kom hulle met allerlei probleme. Uh kry hulle met allerlei probleme te doen. Hulle kry swaar, hulle word beswadder, hulle word belaster, hulle word uit die gemeenskap uitgeskuif. Mense lag vir hulle, bespot hulle, Nou dis alles dinge wat met die gemeente van Petrus gebeur het. En ons het verlede week verduidelik waarom dit so was. So dit was glad nie so lekker om 'n Christen te wees nie. En nou ontstaan die vraag natuurlik, moet ek 'n Christen bly onder sulke omstandighede? Is dit die moeite werd om te sê okay, ek behoort aan die Here? Maar intussen raak dit al hoe slegter in hierdie wêreld juis omdat ek 'n gelowige is. En hierdie probleem spreek Petrus nou aan. En om dit mooi te verstaan, moet ons tog net 'n vinnige kykie gee na verlede week en ek het so transparantjie wat dit opsom wat ons nou opsit en daar sien julle dat die dood eintlik ons lewe in hierdie op hierdie aarde en die ewige lewe skei. En as ons sonder Christus sterf, dan dan gaan ons in hierdie doderyk in. Maar Christus het juis deur sy opstanding hierdie doderyk stikkend gebreek. En die pad vir ons oopgemaak, die brug gebou tussen ons lewe en die lewe by God wat ons hier sien die ewige lewe, die erfdeel van God, God se krag. En nou is die wonder, en dit wys daai pyl daarbo, dat hierdie gawes van God, hierdie seëninge, hierdie nuwe lewe eintlik nou reeds deel van ons lewe is op 'n baie besondere manier, soos ek nou gaan verduidelik. Maar hierdie goed is onafskeidbaar vir ons. Dis waarheen ons lewe. Dis wat die doel van ons lewe moet wees. Nou dis wat ons verlede week gesien het. En so tussen hakies As jy byvoorbeeld 'n boek soos Efesiërs gaan lees, dan sal jy sien dat Efesiërs eintlik amper presies dieselfde boodskap het. Dieselfde beelde gebruik as wat Petrus gebruik en baie mense dink dat Efesiërs en Petrus eintlik eh, mekaar se boeke gelees het of dat Petrus na Efesiërs gekyk het en baie van eh, daardie formuleringe oorgeneem het omdat dit die evangelie so akuraat beskryf. Maar kom ons gaan dan nou na ons tweede transparant toe waarin ek wil probeer illustreer wat presies gebeur met 'n Christen as hy Christen word. Nou in hierdie transparant sal ons sien in die onderste blok staan daar die aardse lewe. Nou dit beteken ons leef in hierdie lewe. Jy gaan winkel toe, jy's tussen jou gesin, jy werk, jy's by skool, wat ook al. So jy het 'n aardse lewe. En hierdie aardse lewe het ook sy eie spel. Mense tree op 'n spesifieke manier op. En sê nou maar jy kom in 'n situasie en dan iemand kom en hy beswadder of beledig jou nou. Dan kan jy as jy hierdie aardse spel speel, reageer en jouself verdedig en daai persoon sleg sê. Met ander woorde, jy vergeld kwaad met kwaad. Maar nou sê Petrus kyk toe jy 'n gelowige geword het, het jy deur geloof toegang gekry tot God se wêreld, tot God se waardes, tot God se manier van kyk na hierdie wêreld. Meer nog, jy toegang gekry tot God se krag wat met wat beteken dat jy as gelowige eintlik 'n burger van 'n ander wêreld geword het deur geloof het jy deel geword van God se werklikheid en God se werklikheid het deel geword van jou lewe. En daarom moet ons in onsself net weer herinner wat is geloof? Geloof is as jou geestelike oë oopgaan en jou geestelike ore gaan oop en jy sien die werklikheid van God. Jy sien God se heerlikheid, sy betrokkeheid by jou. Jy sien en ervaar sy krag. Met ander woorde geloof sluit God se werklikheid vir jou oop sodat jy deel word en elke dag daaruit kan leef. As jy geestelike oë toemaak en jou ore toemaak, dan sien jy alleen in hierdie wêreld, dan dan speel daai wêreld nie meer eintlik vir jou 'n rol nie en dit beteken nie dat daai wêreld dat God nie meer daar is nie. Dit beteken nie dat jy nie meer bewus is van hom nie. En dis ongeloof. Nou kom Petrus en hy sê hierdie ding wat ons geloof noem, maak hierdie werklikheid van God oop en dit moet ons lewe bepaal. Met ander woorde, as daai ou jou beswadder, het jy 'n keuse om op aardse manier met aardse waardes daai ou te te gaan. Of jy kan na die situasie kyk deur God se oë, deur 'n burger van God se wêreld en sê goed, volgens God se waardes moet 'n mens so of so optree. Dis wat die beste gaan werk. Dis hoe God wat ons gemaak het weet hoe ons moet optree. En daaroor gaan ons volgende week in detail gesels. Hierdie week wil ek egter hê ons moet bietjie fokus op wie daai gelowige is die oomblik wat hy in God se wêreld instap hoe God hom sien, hoe God hom wil beïnvloed en hoe God sê hy in hierdie wêreld moet optree, wie hy is, wat sy identiteit is. Daai twee goed gaan ons dan vanoggend verder kyk. Maar voor ons nou daarby kom, wil ek net eers 'n stukkie lees uit 1 Petrus 1 vers 6. En wat ons hier sien is die analise wat Petrus maak van die gelowiges se lewe. Sy net jou kyk en hy sê jy staan nou hier, jy sê jy's 'n gelowige, maar dinge loop nie soos dit moet loop nie. Hoe moet jy daarop reageer? En dan sê hy verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees. En luister veral nou, hier sal julle hoor wat ons nou net gesê het oor jou nuwe wêreld. Hy sê Jesus het julle lief al het jy hom nog nooit gesien nie. Deur in hom te glo, al sien jy hom nie nou nie, het jy reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van jou geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Jy sien julle dis al die laaste gedeelte dat jy het reeds deur geloof hierdie Jesus lief en hy gee jou reeds daardie gawes wat jou onuitspreeklik bly maak. Maar die eerste gedeelte is die gedeelte waarop ek eintlik wil fokus wat ons ook in hierdie transparant sien van hoe moet 'n mens na die lewe na jou lewe kyk. En dis naamlik geloof. Hy vergelyk geloof hier met goud wat gelouter word. Nou weet 'n mens goud is eintlik as jy hom uitgrawe stukkies wat tussen ander rots ensovoorts vasgesement is kan 'n mens amper sê. En om hierdie goud los te kry uit hierdie ander rots, om dit suiwer te maak, brand jy dit. Dit gaan deur jy kan amper sê uh hoe Petrus dit hier bedoel het deur swaar kry. Dit word warm en dit brand. Maar uiteindelik kry jy hierdie suiwer goud. En nou sê hy as jy in hierdie wêreld met jou geloof inbeweeg en uh, jy moet in hierdie wêreld staande bly teen al die beproewinge dan moet hierdie beproewinge eintlik veroorsaak dat die slegte goed wegbrand en jou suiwer geloof oorbly. Nou hoe stel 'n mens jou dit voor? Wel dit dis eintlik die leerskool van God. Dis die een manier waarop God ons hier in hierdie praktiese lewe leer om Christene te wees. As ons in 'n moeilike omstandigheid kom, dan moet ons meer van God afhanklik wees. As ons hierdie omstandighede wil oorkom, moet ons vashou aan God, aan sy liefde, aan sy teenwoordigheid, glo dat hy ons sal help en ons sal deurdra. En as ons dan deur hierdie proses beweeg en aan die ander kant uitkom en terugkyk dan besef ons hoewel daai omstandighede, daai beproewinge oordonderend gelyk het, gelyk het of ons nooit daaruit gaan kom nie. Deur aan God vas te hou het hy ons tog deurgedra. En dan word God se werklikheid, sy teenwoordigheid in jou lewe soveel meer en jou geloof sterker. Volgende keer as jy in dieselfde omstandigheid kom, sal dit makliker gaan. So jy sê man, ek was al in so omstandighede en die Here het my deurgedra. Hy het sy woord gehou. So ek hou aan hom vas en ek bly in hom vashou. Daarom sê Petrus daar's geen rede hoekom jy nou bedroef moet wees. Ag, bedroef moet wees nie. Jy moet liewer bly wees dat hierdie dinge met jou gebeur omdat dit jou eintlik telkens verder en verder in die arms van God indryf. En dis eintlik 'n wonderlike les dat God se leerskool gaan ook deur moeilike omstandighede. Of as mense dit anders kan sê, dit gaan juis deur moeilike omstandighede. Maar kom ons kom nou terug na ons twee punte wat ons graag na wil kyk. En die eerste is wie is jy as gelowige in die oë van God? En hy gebruik 'n paar pragtige beelde. Weet julle, as 'n mens so deur die Nuwe Testament in sy geheel lees en 'n mens lees oor hoe gelowiges gered word, hoe God mense uit die dood in die lewe inbring, dan word daar altyd met beelde gepraat. Die Bybel kan eintlik nie anders oor hierdie wonderlike ding van verlossing praat sonder om beelde te gebruik nie. In feitelik al hierdie beelde het te doen met 'n verskuiwing van posisie. Jy was in uh, jy was dood en jy's lewend. Jy was verlore en jy's gered. Nee, met ander woorde, jou sosiale status, jou posisie in hierdie wêreld verander. Jy verander van iemand wat in hierdie wêreld vasgekluis is, toegesluit is met sy sonde En dan kom verlossing en al die beelde sê dit en plaas jou oor in die werklikheid van God waar jy vrygemaak is waar jy met God te doen het en God se kind kan wees waar jy op sy skoot kan sit so 'n situasie aanvanklik waar jy God nie geken het nie waar jy ver van hom was het verander in 'n situasie waar jy naby God is En nou gebruik Petrus se hele klompie beelde en ek gaan nou vir ons 'n paar van hierdie beelde beskryf dat ons mooi kan sien hoe dink Petrus oor hierdie verandering wat in die gelowiges se lewe plaasgevind het. En die eerste een waarna ek wil kyk is 'n pragtige beeld wat baie gewild is in die Nuwe Testament. Paulus hou daarvan om hierdie beeld te gebruik omdat dit so algemene beeld was wat hulle in daai tyd geken het. En ons lees in hoofstuk 1 vers 19: Julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek was. En dit sê hy nou nadat hy bietjie gepraat het oor hoe die gelowiges eers vasgevang was in hierdie wêreld. Nou hierdie term losgekoop is kon vir verskillende goed gebruik word maar veral is dit gebruik vir slawehandel. Hulle weet dat 50% van die mense destyds slawe was. En hulle het eintlik 'n ekonomie aan die gang gehou, maar dit was nie altyd so lekker om 'n slaaf te wees nie. Maar jy kon van hierdie slawerny loskom deur losgekoop te word. Met ander woorde, om die geld wat jou slawe eienaar aan hierdie kant vir jou betaal het of jou prys om dit so te stel want jy is sy eiendom, om daardie prys vir hom te gee en dan laat hy jou losgaan. Uh of laat hy jou los. Nou kom die Bybel en sê julle is losgekoop uit julle sonde, uit hierdie slawerny van die bose. Het God gekom en hy betaal wat nodig is om julle vry te maak En dis waarheen loskoping beweeg dat jy vry word. Maar dis nie 'n vryheid waar jy nou kan gaan doen wat jy wil nie. Die idee dan was dat as iemand hierdie prys betaal vir die slawe eienaar en hy stel jou vry, dan is jy eintlik bietjie verantwoordelik. Nie bietjie nie, baie verantwoordelik teenoor hierdie persoon wat jou losgekoop het. Jy moet vir hom dankbaar wees En dit beteken dat jy dan aan hom gebind word. Dat jy nie 'n slaaf word nie. Jy word nie sy eiendom nie. Maar jy word iemand wat deur dankbaarheid aan hom gebind is. So dis nie jy's nou vry gaan geen verantwoordelikheid nie. Dis jy word vrygekoop. En nou is jy met hierdie band van liefde van dankbaarheid teenoor hierdie persoon as jy deur daai band eintlik gebind. Verskil met slawerny, jy's nie die eiendom nie. Nee. Jy's nie soos 'n stuk meubelstuk nie. Jy's iemand wat daai persoon liefhet. En dit is die verskil. Nou die tweede beeld wat eh, Petrus gebruik en daar's eintlik net twee skrywers in die Nuwe Testament wat dit gebruik. Johannes baie lief vir hierdie beeld en dan Petrus. En dis die hele gedagte van weergebore word. En ek lees daar uit 1 Petrus 1 vers 23 waar hy sê julle is immers wedergebore nie uit onverganklike saad nie. Uh, uh nie uit gewone verganklike saad nie, ekskuus, maar uit onverganklike saad die lewende ewige woord van God. En dan in hoofstuk 2 kom hy en sê dus soos pasgebore babatjies of kindertjies moet julle smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid kry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Wat 'n wonderlike beeld. Dis iets wat elke gesin ervaar het. Want kinders is destyds nie in hospitale gebore soos vandag nie. Hulle is in die huis gebore want daar was eintlik nie hospitale nie. So jy het as klein kind kon jy hoor as daar 'n nuwe toevoeging tot jou gesin is. En die die krag van wedergeboorte beteken jy was dood, jy was nie daar nie, jy het eintlik nie bestaan nie. En nou skielik word jy gebore met 'n nuwe lewe. En kan jy skielik deel kry? Kan jy lewe in hierdie nuwe gesin? Het jy 'n pa, het jy 'n ma? Kan jy lag? Kan jy eet? Kan jy huil? Met ander woorde, jy kan in hierdie nuwe gesin voluit lewe. En dis wat wedergeboorte beteken. Daai oorgang van om niks te wees nie, om weg te wees van God af in hierdie nuwe wêreld van God waar jy sy heerlikheid, sy teenwoordigheid, sy gawes kan ervaar en kan reageer daarop in dankbaarheid en gehoorsaamheid daarteenoor kan reageer. En dan gaan eh, Petrus verder in hoofstuk 2 waar hy moet sê nou moet jy eintlik smag na hierdie melk wat jou geestelik gaan laat groei En die wedergeboorte het ons gesien kom uit die lewende woord van God. Met ander woorde, hierdie boodskap van die evangelie, hierdie boodskap dat God jou liefhet, dat God jou nuut maak, dat God jou 'n nuwe lewe gee, dat God 'n erfdeel het vir jou, al daai dinge. Dit moet jou lewe eintlik nuut maak, maar ook jou geestelik laat groei. Jy moet daai dinge toeëien. Jy moenie 'n dag deur hierdie lewe loop, sê Petrus As jy jouself nie herinner dat jy 'n lid is van die familie van God nie. Net dat jy nie in hierdie aardse wêreld vasgevang is nie, maar dat jou perspektief eintlik kom vanuit die hemelse perspektief, dat jy soos 'n kind van God na hierdie wêreld kyk. Met ander woorde in ons voorbeeld van net nou, dat as iemand jou beledig, jy nie die spel van hierdie lewe probeer speel nie, maar jy God se lig laat skyn oor hierdie situasie. 'n pragtige wonderlike beeld. En dan praat hy op 'n ander plek met nog 'n beeld waar hy sê dat ons sondes vergewe is. En dis in 2 vers 24 en ek lees dit gou vir julle. Hy self het ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God deur deur hom is ons wonde genees. Nou Christus toe hy aan die kruis gehang het, het hy hierdie sonde van ons weggeneem. Soos hy dood gegaan het, het ons dood gegaan vir hierdie sonde en soos hy opgestaan het, het ons opgestaan in hierdie nuwe familie van God. Ons het nie meer die wonde wat die dood en die sonde op ons neer eh, eh, neer eh, laat reën nie. Daai wonde genees hy. Daai dinge wat tussen ons en God kan staan, neem my weg. En dan is daar 'n vierde ding wat ons nie nou gaan bespreek nie, ons sal waarskynlik later daarby kom en dit is in hoofstuk 3 vers 21 praat hy van die doop en verbind dit eintlik met verlossing, maar daarby gaan ons waarskynlik hopelik later kom. Dis die eerste been wie is die gelowige. Die gelowige is iemand wat uit die sondes verlos is, wat 'n nuwe lewe het, wat weergebore is. Wie se sonde vergewe is, daai wonde wat die sonde op ons geslaan het, is genees. Ja, ons is mense wat losgekoop is, wat vry in liefde en dankbaarheid teenoor God kan leef. Nou gelowiges, ek het in die begin gesê dat ons eintlik hierdie brief kan sien is 'n brief wat vir ons geskryf is. En dis wie jy is. Dis wie jy vandag is, dis wie jy is soos jy daar voor jou uh rekenaar of voor jou uh telefoon of iPad of wat ook al soos jy daar voor daai ding sit en kyk. Ons het 'n geweldige status voor God. En dit bring ons dan by die tweede been. Hoe sien God dan ons rol as hierdie mense van God in hierdie wêreld. En dan gebruik hy in hoofstuk 2 'n pragtige beeld. En dit gaan baie oor Christus daar, maar hy pas dit eintlik op gelowiges toe. En ek lees dit vir julle in hoofstuk 2. Nou kom hy in hoofstuk 2 vers 5 en hy sê laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. En wie is die hoeksteen? Wie is die lewende steen? Christus. Hy is die lewende steen. En dan sê hy, julle moet opgebou word as hierdie lewende huis om 'n heilige priesterdom te wees en om geestelike offers te bring wat deur Jesus vir God welgevallig is. En dan sê hy in vers 9: Julle is 'n uitverkore volk 'n koninklike priesterdom. Dis natuurlik tempeltaal. So die die beeld wat hy hier gebruik is die beeld van 'n tempel. Hy sê julle staan soos tempels in hierdie wêreld. Nou weet ons die ou Jode het kilometers ver gery, dae, weke soms om net by die tempel in Jerusalem uit te kom op pelgrimstogte om daar in die nabyheid van God te wees. Want hierdie tempel was die sentrum van die aarde. Dis waar God regtig teenwoordig is. Daar in die binneste heiligdom waar die hoofpriester net eenmal 'n jaar kon kom daar kon jy God se teenwoordigheid werklik ervaar. En as jy ooit twyfel of God daar is en of God in jou belangstel, kyk na die tempel. Daar word offers gebring vir God. Offers wat sê ek is jammer ek het sonde gedoen. Offers wat sê Ons is dankbaar, ons kan die kinders wees. Daar is lofliedere vir God gesing. Nou die Lewiete was verantwoordelik daarvoor. Daar het jy gegaan na die hoofpriester toe om raad te vra. Om te vra wat moet jy doen? Hoe moet jy jou lewe inrig? Met ander woorde, dis die plek waar jy onder die krag van God baie naby hom jou verhouding met hom en hoe jy jou praktiese lewe uitleef kon versterk. En nou kom Petrus en sê man, dis nie meer nodig dat julle na daai tempel toe gaan nie. Julle is die tempel van God. En Christus is die hoeksteen. Dit beteken in die ou tyd het hulle nie sement altyd gehad nie. Die Romeine het wel sement uitgevind, maar die gewone mense het met 'n hoeksteen gebou hierdie hoeksteen of op 'n rots gesit soos ons daar lees in Matteus of jy 'n sterk fondament gemaak dat jy hierdie hoeksteen op daai fondament gesit en dan jy jou klippe so gepak dat die gewig van hierdie klippe eintlik op hierdie hoeksteen rus. In in as jy dit nie gedoen het nie, dan kon daai klippe maklik geskuif het en dat jou huis in mekaar gesak, maar hierdie hoeksteen het dit bymekaar gehou, het die krag gegee dat hierdie pakwerk stewig was. En hy sê Christus is vir julle in julle tempel soos hierdie behoeksteen, hierdie pakwerk wat julle doen en julle is die klippe en julle steun is op hom. En wat maak dit van julle? Dit maak van julle die plek waar God in hierdie wêreld teenwoordig is en sigbaar moet word. As iemand in jou vasloop, moet dit wees asof hy na 'n tempel toe gaan of jy daar in die nabyheid van God kom. En daarom sê hy jy moet priesterlike dade verrig. Die priester was die persoon wat tussen God en die mens bemiddel het, wat ook die offers gebring het en so aan. So as jy 'n priester is in hierdie wêreld, beteken dit jy word die een wat God aangewys het, wat God geroep het om in hierdie wêreld sy teenwoordigheid sigbaar te maak. Wat 'n wonderlike voorreg maar ook groot verantwoordelikheid. Dat die manier waarop God in hierdie wêreld teenwoordig wil wees, waarop hy sy raad, sy vergifnis, sy liefde, sy dankbaarheid sigbaar wil maak en tasbaar ook vir ander mense wat na die tempel toe wil kom, is deur jou. Jy moet daardie funksies in hierdie wêreld uitvoer. En dan is dit nie so sleg nie in daai situasie waar die mense jou so uh sleg hanteer en waar dinge nie loop soos dit jy dink dit moet loop volgens hierdie aardse beginsels nie. Daar kan jy God se boodskap bring. Want dis eintlik die pad waarin jy of die plek waarin jy op pad is. Jy is op pad na die volledige saligmaking, saligheid, die die daar wees saam met God. Die tweede beeld wat hy gebruik in 2:9, ons het dit eintlik reeds genoem is hy noem gelowiges God se volk. En dit was vir die mense in daai tyd nogal 'n radikale uh verandering. Die Jode was oral bekend. Hulle was oor die hele wêreld. En almal het die Joodse godsdiens geken. Om die waarheid te sê, die Joodse godsdiens was een van die godsdiensse wat deur die Romeine beskerm is. Nou jy kon nie sommer net uh, enigiets aan 'n Jood doen nie. Hy was beskerm onder die wet want dit was 'n wettige godsdienst. En nou kom die Christen en sê deur Christus het die voorregte van hierdie aardse Israel op die Christene oorgegaan. Die lewende God van hierdie Israel is nou die God van die Christene. En hulle is nou God se erfgename. Hulle is nou die mense wat deur God gekies is. Hulle is nou die vrye mense om in hierdie lewe onder die genade en die barmhartigheid van God te leef. En dan in hoofstuk 4 vers 10 tot 11 gaan dit nou nie lees nie. staan daar die wonderlike ding dat julle is die bestuurders. Julle moet nou nou sorg dat die volk van God in hierdie wêreld goed bestuur word deur genadegawes in diens in hierdie wêreld beskikbaar te maak die wonderlike beeld ons is sy tempel. Dis waar mense na God toe kan kom. Maar as ons deur hierdie wêreld beweeg, is ons ook die die oorwinnende volk van God wat op pad is na die ewige heerlikheid. En kan mense sien hoe God mense verander sodat hulle sy erfgename, sy vry mense word. Daarom geliefdes, mag jy nooit die vreugde en die blydskap van jou Christendom agterwee laat nie. Want die wêreld kyk, jy is deel van die volk van God. En dan om af te sluit 'n 'n laaste woord of wat en dit is naamlik uit hoofstuk 2 vers 11 skryf hy hy sê geliefdes in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie. Nou hierdie vreemdelinge en bywoners was eintlik terme wat almal geken het. Nou vreemdelinge was in daai tyd mense wat sê maar uh deur 'n uh, betrokke gebied getrek het. Sê nou maar jy was in uh uh Zimbabwe en jy het deur Suid-Afrika gereis sê nou maar om by Namibië uit te kom. Dan as jy in Suid-Afrika kom, het hulle jou 'n vreemdeling genoem want jy het geen regte hier nie. Jy kan net deurreis. Jy kan nie sommer daar instap en sê ja, ek wil nou uh, hierdie en hierdie ding verander of ek wil die wette verander of wat wat ook al. Jy het geen sulke regte nie. Al wat regte wat jy het is om kos te kry, water te lewe en deur te ry. En nou gebruik uh Petrus hierdie beeld om te sê julle is vreemdelinge waarmee hy eintlik sê in hierdie wêreld is ons soos mense wat ons nie moet laat beïnvloed deur hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld se dinge gaan ons eintlik nie aan nie. Daarom sê moet julle julle nie deur julle geestelike begeertes laat beheers nie. Jy moenie in hierdie wêreld kom en sê o ek ek is deel van hierdie wêreld, ek gaan nou die dinge van hierdie wêreld doen nie. Dieselfde met bywoners. Bywoners was nou eintlik mense wat as daar 'n oes was, het die boere klomp mense gekry en gesê kom help my om om om die oes af te haal van die lande af. En dan het hulle nou daar kos gekry en so en hulle moes daar werk en dis verby. Hulle kon nie vir die boer sê hoe hy moet boer nie. Hulle het nie stemreg gehad nie ensovoorts nie. Hulle moes hulle werk doen en dan wegwees. Jy kan sien dis baie soos vreemdelinge, geen regte nie. Net so sê die Bybel hier deur die woorde van 1 Petrus dat ons moet in hierdie wêreld leef met daai gesindheid. Ons is mense op pad na God se wêreld toe. En ons moenie te veel vasgroei aan dit wat hierdie wêreld bied nie, asof dit ons wêreld is nie. Ons moenie soos 'n bywoner wees wat vasgroei aan die plaas. As ek wil nie weggaan, ek wil nie weggaan nie. Jy is maar net iemand wat soos 'n vreemdeling deurreis. En daarom moet jy voortdurend na jou eie lewe kyk en mense laat verstaan dat hierdie aardse lewe jou nie vasbind nie omdat jy 'n reisiger op pad is na die ewige saligheid van God. En daarmee het ons dan nou die einde gekom van hierdie Bybelskool. Volgende week gaan ons verder om te kyk hoe sien Petrus ons lewe ons alledaagse lewe in hierdie wêreld. Tot volgende week, dieselfde tyd. Totsiens. Thank you.